बेवफा गिज न थे पर हम वफा कर ना सके हमको मिली उसकी सजा हम जो खता कर ना सके